¿Qué estás viendo? Un video. ¿De qué? De chocolate. ¿Chocolate? Ay, no. Mira, un video de chocolate. Sí, claro. Sí, no, un negro entonces que se estaba echando chocolate así y bailaba y casi se le cae la toalla. Pero te estabas mordiendo los labios. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me estaba mordiendo los labios simplemente porque el chocolate es rico y por eso me estaba mordiendo los labios. O sea, mmm, qué rico ya. ¿Entiendes? Sí, ya, solo estaba preguntando. Ay, sí, solo te estoy preguntando. No, me estás amargando la vida. Pero que te estoy. ¿qué crees que estoy diciendo? Oye, pero amor, no. No te pongas. Cálmate, amor, no te pongas así. ya cálmate. Ya cálmate después Amor, yo no quería, perdóname, sí, perdóname, no quería hacerte daño, perdóname. ¿Me perdonas? Está bien, está bien, te perdono, pero, pero por favor no me hagas eso, o sea, ¿no puedes confiar en mí? Sí, yo confío en ti, yo confío en ti, perdóname. Está bien, te perdono, no lo vuelvas a hacer, bueno, no lo vuelvas a hacer.